Astăzi vreau să-ți improvizez despre a certa. Știi că noi actorii uh, știm foarte bine pe scenă să facem un conflict uh, emoțional, ca să zic așa. Uh, am uitat în text și în text a certa, am notat a rupe relațiile de prietenie cu cineva. M-a impresionat un citat în engleză, nu știu dacă pronunț corect, What you argue for, you get to keep. Cred că se traduce ceva gen pentru ce te cerți, aia ții în continuare, ceva de genul ăsta. Și mm, vreau să îți dau exemplu unei uh, uh, amice de ale mele care mm, se ceartă cu mine în capul ei pentru ceva, nu mai îndrăznește să, să-mi spună cu ceva cu care nu, uh, adică nu, nu, nu poate să-mi spună pentru ce nu e de acord cu mine și care motivul și e teamă de ceartă, e teamă de conflict și ea de fapt se ceartă în continuare cam de vreun an de zile cu mine în capul ei. <laughs> nu știu cum să o deblochez, să-mi spună ce are pe suflet. Ideea este că trebuie să avem curajul să spunem celuilalt ce gândim uh, și dacă celălalt consideră că asta e ceartă, Uh, să știi că e doar teamă de conflict și nu e bine să ne fie teamă de conflict. Trebuie să spunem ceea ce gândim. Tu ce părere ai? Ceau!